Witajcie w Resecie, naszym nowym programie zajmującym się światem elektronicznej rozrywki. Zdajemy sobie sprawę, że ten świat może wydawać się skomplikowany i mało przystępny ze względu na to, że bardzo szybko się zmienia, jest szczerze mówiąc ogromny i charakteryzuje się trudnym słownictwem. Ale jesteśmy tutaj po to, aby Was po nim oprowadzić. Specjalnie dla Was będziemy recenzowali te gry, które naszym zdaniem są warte uwagi, albo po prostu te, które warto znać. Do tego zajmiemy się nowymi technologiami i terminologią z nimi związaną, a także przetestujemy sprzęt, nie tylko dla graczy. Zaczynamy pierwszy odcinek naszego programu. Nasz pierwszy temat jest dla mnie sporym zaskoczeniem, bo a. Nigdy nie interesowałem się tego typu grami, b. Tematyka, której tej gra dotyczy jest dla mnie zupełnie obca. Mowa tutaj o serii Farming Simulator, której najnowsza odsłona oznaczona jest cyferką 19. Zwana jest też potocznie symulatorem farmy, ale uwierzcie mi, że za tym sformułowaniem kryje się dużo więcej. Przekonajcie się razem z nami. Można odnieść wrażenie, że w tym tytule najważniejszą rolę odgrywają zwierzęta, jednak tak nie jest. Najważniejsze w Farming Simulator 19 są maszyny, a w zasadzie przeszło 300 urządzeń, które dzielą się na różne kategorie. 20 rodzajów pojazdów i niemal 45 typów różnego rodzaju narzędzi. Jednak najważniejsze jest to, że wszystkie sygnowane są oryginalnymi markami producentów sprzętu rolniczego. A to z kolei oznacza, że w tym symulatorze pojeździcie wiernie odwzorowanymi maszynami. Naszą główną rolą w Farming Simulator będzie prowadzenie gospodarstwa i uprawa ziemi. Wydaje się to brzmieć banalnie, ale nie do końca tak jest. Po wybraniu jednego z trzech trybów rozgrywki, które różnią się od siebie głównie zawartością portfela i dostępnością maszyn rolniczych, przechodzimy do uprawy naszego pola. Po wybraniu jednego z kilkunastu dostępnych zasiewów przy użyciu odpowiednich maszyn kultywujemy grunty orne. Uprawami należy się odpowiednio opiekować, stosując nawozy i usuwając chwasty. Następnie przechodzi do zbioru plonów i tu przyznam Wam, że jazda kombajnem, nawet wirtualnym, to naprawdę spora frajda. Na koniec pozostaje nam przetransportowanie owoców naszej ciężkiej pracy do punktu skupu, oferującego najkorzystniejszą cenę. Uzyskane w ten sposób pieniądze inwestujemy w zakup ziemi i kolejny sprzęt do jej uprawy. No dobra, ale co jeśli chcemy od razu wskoczyć za stery tych maszyn za grube miliony? No cóż, wtedy oddajemy nasze pola w ręce robotników sezonowych, a sami zaczynamy realizować zlecenia innych rolników rozsiane po całej mapie. To daje nam dwie rzeczy. Pierwszą są oczywiście pieniądze, a drugą jest możliwość wypożyczania pojazdów i prowadzenia ich, na które na początku gry totalnie nas nie stać. Takie rozwiązanie umożliwia lepsze zapoznanie się z mechaniką gry, a także ma pewien walor edukacyjny, bowiem okazuje się, że na przykład do skoszenia łąki wykorzystujecie ciągnik i kilka rodzajów urządzeń tajemniczego przeznaczenia, którego początkujący wirtualni rolnicy mogą się tylko domyślać. Dla tych, którzy cenią sobie rywalizację z innymi, mamy ciekawą informację. Farming Simulator 19 ma swoją ligę e-sportową, w której trzyosobowe drużyny mierzą się ze sobą o bycie najlepszym zespołem. Zadania są zróżnicowane, a jest się o co bić. Finaliści głównego turnieju zgarniają 100 tysięcy hektarów do zaorania. Nie, nie, spokojnie, to 100 tysięcy euro, a pula nagród wynosi ćwierć miliona euro za cały turniej, także jest o co powalczyć. Dla mnie Farming Simulator jest przyjemną odskocznią od codzienności, która pozwala mi doświadczyć uroków i trudów pracy rolnika bez żadnych konsekwencji. No bo na przykład udało mi się wyjechać bardzo drogim kombajnem na ulicę, zapominawszy zdjąć headera, na czym ucierpiał generalnie ruch drogowy. Mam nadzieję, że Wam pójdzie lepiej, a tymczasem przechodzimy do kolejnego tematu. Wydawałoby się, że gra, za którą stoją wielkie pieniądze i studio o naprawdę znakomitym dorobku, to murowany przepis na sukces. Ale co zrobić w momencie, gdy przychodzi do premiery i na myśl nasuwa się tylko jedno słowo, czyli klapa? No cóż, czy ratować dorobek kilku lat życia, czy może zaszyć się gdzieś w Bieszczadach i czekać, aż ten tłum wkurzonych graczy z pochodniami po prostu rozejdzie się do domów? Na te pytania muszą odpowiedzieć sobie członkowie studia BioWare. Pierwszy trailer sprawił, że szczęka poleciała mi daleko na podłogę. Otwarty świat, dzika planeta, i ja, freelancer, albo mówiąc po ludzku wolny strzelec, ale zakuty w zbroję budzącą respekt i gotów na wszystkie niespodzianki, które przyszykowała ludziom niedawno skolonizowana planeta. Pełno na niej artefaktów stworzonych przez zapomnianą rasę, napędzanych tytułowym hymnem stworzenia, czyli antemem. Przygoda i niebezpieczeństwo czyhają za każdym rogiem, nad wszystkim unosi się atmosfera spisku, bo ktoś chce bowiem zawładnąć spuścizną obcej rasy. Po pierwszych pokazach twórcy gry grzali się w blasku pochwał dziennikarzy, gracze wykładali pieniądze na preordery, a przed premierą ktoś na pewno rzucił klasyczne a panie za parę dni, to proszę pana się dopiero zacznie, będą wywiady, autografy, wizyty w zakładach pracy. No i tak, zaczęło się. Niezwykle piękna, ale nudna, powtarzalna, sztampowa, niezbalansowana. Tak grzmiały media, które jeszcze do niedawna rozpływały się nad antemem. Gracze nie przebierali w słowach, a ci, którzy zamówili tytuł przed premierą i wydali pieniądze w ciemno, zdawali się cytować bohaterów seksmisji, próbujących odblokować windę słynnym hasłem o dwóch wyrazach. Twórcy gry rzucili się do wprowadzania poprawek, wypuszczając serię patchy i obiecywali wspaniałe zakończenie tej historii. No wyobraźcie sobie, huragany, które rozrywają całą planetę, wszędzie walą pioruny, sieczy deszcz, a wy ostatni obrońcy ludzkości stawiacie czoła zagładzie. Mm. W praktyce, jak mówią złośliwi, dobrze znane mapy zabarwiono na kolor niebieski, gdzie niegdzie się pił deszcz. Gracze znowu wzywali windę jak we wspomnianym filmie, a twórcy udali się na ten chyba osławiony urlop w Bieszczadach, bo przestali się do kogokolwiek odzywać. W maju tego roku skończył się chyba wynajem domku, bo zaczęto mówić o poszukiwaniu przyczyn porażki. Studio zaczęło wprowadzać mechanizmy balansujące rozgrywkę, skończyło obiecywać graczom niestworzone historie, a nawet wydzieliło specjalny zespół, chyba archeologiczny, który cofnął się do pierwszej serwetki, na której ktoś zanotował pomysł na grę Anthem, szukając przyczyn porażki. Wspomniana grupa obrała chyba kierunek na wschód i szuka sobie cywilizacji, a ja tymczasem podam Wam jeden moim zdaniem dobry powód, dla którego być może warto the anthem at my fingertips. I will end all this needless suffering. Na koniec zaczynamy temat, który rozgrzewa miliony graczy na całym świecie, bowiem za rogiem czeka już na nas nowa generacja konsol. O nasze portfele będą biły się dwie firmy. Z jednej strony Sony z PlayStation 5, a z drugiej Xbox z nowym sprzętem, czyli Xbox Series X. Trzeci potentat na rynku, czyli Nintendo, ma w tym momencie co innego do roboty, bo na horyzoncie 35. urodziny Mario, więc produkują gadżety i zabawki, tylko nie gry i konsole ale szczerze mówiąc są to rzeczy, które chyba sam chciałbym mieć i nie wierzę, że mówię to na głos. And you would make further and further out gambles as to what you would dream. Tymczasem pora na prezentację rywali. W prawym narożniku Xbox Series X i jego odchudzony brat Xbox Series S. Obie konsole należą do tej samej rodziny. Czarny Series X jest mocniejszy od swojego mniejszego odpowiednika, a co za tym idzie, odpowiednio droższy według twórców ma być najpotężniejszą konsolą na rynku, co trzeba przyznać przemawia w pewnym sensie do wyobraźni. Jego młodszy brat Xbox Series S ma słabsze podzespoły, przez co jest lżejszy dla portfela, ale ma też pozwolić na rozgrywkę wysokiej jakości. Co ciekawe nie ma napędu płyt, a to z kolei oznacza, że wszystkie gry trzeba będzie pobrać ze sklepu Xboxa w wersji cyfrowej. I to budzi w pewnym sensie moje obawy, ponieważ oznacza kilka rzeczy. Gigabajty danych zapisanych na dysku konsoli, a ten nie jest z gumy. Po drugie są to też gigabajty danych do pobrania, a to z kolei oznacza konieczność dostępu do szybkiego łącza internetowego. I po trzecie, być może dla niektórych najważniejsze, gry, które pobierzecie ze sklepu na zawsze zostaną przypisane do Waszego konta i nie będzie możliwości na przykład późniejszej ich odsprzedaży. W przypadku płyt to nie jest problem. Co ciekawe, Xbox stawia na usługi, tak aby gracze mieli dostęp do szerokiej biblioteki tytułów i nie musieli sprzedawać gier w zamian za miesięczną abonamentową opłatę. Xbox Game Pass zapewnia dostęp do 390 tytułów na Xboxa i PC, a w wersji rozszerzonej wliczamy tu premiery i dodatkowe usługi, jak na przykład granie na konsoli za pośrednictwem telefonu komórkowego. Czyli grasz gdziekolwiek chcesz i kiedykolwiek masz ochotę, o ile płacisz abonament. A jeżeli o samych grach mowa, to mamy tu pewien paradoks. Z jednej strony najpotężniejsza konsola na rynku, a z drugiej strony mała ilość ekskluzywów na premierę. Oczywiście spokojnie, to nie znaczy, że nie będzie żadnych gier. Pojawią się inne, ale też takie, które będą pojawiały się na innych platformach czyli na przykład na PC albo na sprzęcie od konkurencji. Mam nadzieję, że ta sytuacja zmieni się w jak najszybszym czasie. Tymczasem w narożniku konkurencji, o której przed chwilą była mowa, ponoć od samych ekskluzywów się roi i tu niektórzy wieszczą sukces PlayStation 5. Nowy Spider-Man, kontynuacja znakomitego Horizon Zero Dawn, czy świeża odsłona serii Ratchet i Clank. W to zagramy tylko na PlayStation 5. Moim zdaniem Sony zdecydowało się na prezentację bezpiecznych tytułów, które jednak ciężko będzie określić mianem nowości. Kontynuacji i remasterów mamy tu jednak w brud. Sama konsola dostępna będzie również w dwóch wersjach, choć mają różnić się od siebie kwestią posiadania napędu płyt. Design pozostaje bez zmian w obu tych przypadkach, a to czy nowa wersja PlayStation się komuś podoba, czy mniej się podoba to już kwestia gustu. Natomiast moją uwagę przykuwa inny fakt, mianowicie rozmiary konsoli. To się może kojarzyć z potrzebą wydajnego odprowadzania ciepła, a to z kolei prowadzi do bolączki jednego z poprzednich systemów, czyli dużego poziomu hałasu lub też być może jest zwiastunem jego całkowitego braku. Przekonamy się niebawem. Design to nie jedyna innowacja. Przebudowano też pada, który ma poszerzać doznania z rozgrywki za pomocą opatentowanych przez Sony rozwiązań. Na czele mowa o haptyce i adaptacyjnych triggerach, czyli tych wystających guzikach pod palcem wskazującym. Zamiast nudnej terminologii pozwólcie, że ujmiemy to tak pad zawibruje inaczej w momencie, gdy grając na przykład w grę wyścigową zjedziecie z asfaltu na pobocze i to będą doznania, które poczujecie na dłoniach. Natomiast jeżeli gracie na przykład w grę, w której strzelacie z łuku, to naciskając wspomniany trigger, czyli ten spust, który jest pod tym palcem, poczujecie taki opór, który mogłaby stawiać naciągana cięciwa. Jest to fajne rozwiązanie i brzmi nie najgorzej, natomiast zobaczymy jak zostanie zaimplementowane w grach, bo pamiętajcie, że to od twórców zależy, które możliwości sprzętu zdecydują się wykorzystać. Do tego opisu dorzucamy listę akcesoriów, które będą dostępne wraz z premierą PlayStation 5, takie jak nowa kamera do konsoli, wyciszające słuchawki z dźwiękiem 3D, czy na przykład ładowarka dopadów. No i mamy komplet dla zapalonych graczy. Tyle słowem wstępu, natomiast na pewno będziemy wracali do tego tematu, ponieważ bitwa o Wasze portfele dopiero się rozpoczyna. Jeżeli będziecie zastanawiali się, która konsola ma stanąć w Waszym domu, to być może pomożemy Wam podjąć decyzję, pokazując plusy i minusy każdego sprzętu bez tej ładnej marketingowej otoczki. Natomiast w naszym programie to już na dziś wszystko. W kolejnym resecie zajmiemy się grami, które są, hmm, powiedziałbym, relaksujące albo dotykają też ważnych tematów, ale też nie zapomnijmy o sprzęcie, ponieważ na rynku pojawiła się nowa generacja kart graficznych. Co to będzie oznaczało dla Waszych portfeli i dla graczy? O tym przekonacie się w kolejnym programie. Do zobaczenia!